А лучше ничего не говори. Дождь начинается. Конечно, он сейчас гору поднимется, уже устанет. У тебя нож тяжелый. Нож и поджопник. Болото. С медведями, но без ягод. Что, здесь ни разу не ходил? Ха, а там вон так вот ехать. 700 метров лишних идти. Морожки, морожки нету на морожковом поле. Зори здесь стихи все смотрели, да? Ну, вот, любые. Вот мы и такие идем. Духа такая. Елка. Дорога. Почти рядом. Бревнышко. Он натоптал в эту сторону. Выход на дорогу. Дорога. Туда надо на Белое озеро. У Меня там на черном. Завтра увидим.